Странный водосчетчик. Холодная горячая вода льется, счетчики крутятся. Напор водосети сам собой уменьшается, уже не крутится. Вода все равно льется.